दे दिया है जान तुम्हें देंगे प्यारा रब दी कसम दिल दे दिया है तुम्हें देंगे जगह नहीं करेंगे जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा आता नहीं यकीन क्या से क्या मुझे माफ कर दो इतना ही कर दो करम दे दिया है जान तुम्हें देंगे इतना नहीं करेंगे Oh! गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना आवारगी में बन गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना चाहत यही है कि इसका दर्द